So hello, welcome back. My name is Frank Tanshin and welcome back to Don Maruko SNP Season 3, Episode 3. Yay! Pero hindi to tunay na episode 3 kasi pinagtuloy-tuloy-tuloy ko lang naman yung episode ko. Bali na pa, um, episode 1 siya kasi season 3 na siya. Pero dineside ko na lang na tuloy-tuloy na lang muna siya. Dahil sa sobrang konti lang ng episode na ginawa ko nung season 2 hmm. nila. Lalo na yung season 1 nila, isang episode lang. Pero sobrang haba <laughs> naman. Kasi late na naman ako pumasok sa episode, ay sa season 1 nila. So, ayun. Itong season 3 nila, gumala kami nila Banjo at Prantot kung saan-saan. Bali, niyaya ko sila mag-treasure hunt kasi may nakita akong treasure map. Bali, wala akong idea kung paano siya um, paano siya nagro-rotate or anong ginagawa, paano gawin yung treasure map. Kaya sinama ko sila dahil sila yung mga expert. Yee, expert! Ay. <laughs> Yan. Sinama ko sila kasi mayroon akong apat sa tat- apat hanggang tatlong treasure map. Um, nauna kasi akong pumasok sa kanila. I think kaya meron akong treasure map na hawak. Kaya ayun. Hindi ko alam kung ako ba talaga nauna or ano. Basta nakuha ko siya randomly na na naglalakad lang ako dito, naghahanap. So, ayun. Hindi ko alam kung paano ko siya nakuha. <laughs> so, ayun. So, so na to. Ito yung pangalawang camp na ginawa namin. Yung una, yung unang segundo or opening, yun yung pinakaunang camp. Ito yung pangalawang camp. So, yun. Pagkatapos na ito ay... So, ayan. Pagkatapos yun ay nag-treasure hunt na ulit kami. Yun nga sabi ko sa inyo, hindi ko alam or wala akong idea kung paano yung treasure hunt. Map. Map, map, map. <laughs> so, yun. Nakakita kami ng diamonds. Sila pala. <laughs> <laughs> Bali ako ay eh, sumama lang. May nakita silang diamonds, treasure map, ay heart of the sea. Pinaghati-hatian namin yung tatlo. Kaya may diamond na ha- ako dyan sa inventory. So si Banjo, di nyo nakikita dito kasi nauna na siya. Hindi ko alam kung bakit siya nauna. Baka may date siya. <laughs> Hindi ko alam kung bakit siya nauna or nagmamadali lang siya. Ah, okay! Kasi umalis pala si Pranto, so inintay ko lang siya yun. Tapos yun, nauna na si Banjon. Siyempre, hindi matatapos ang unang episode natin sa season 3 kung yung raid. So, yun, sinama ako ni Banjo para mag-raid. <laughs> sinama niya ako para mag-raid at mamatay ng mamatay. <laughs> <laughs> so, yan. Um, hindi ko alam bakit ang hilig nila mag-raid sa unang pasok ng server. Guys, explain to me. <laughs> Lagi na lang episode 1 ko ay raid. <laughs> Banjo, sabihin mo, anong reason kung bakit puro hmm. Puro raid. Ay, yes Mia Marimar. So, ayan guys. Finally. Natapos yung raid namin. Banjo. Anong kasalanan ko sa'yo? <laughs> Bakit mo ako pinagre-raid ng umaga? I, I mean, ng unang pasok sa server. <laughs> Ang dami namin ginawang activity ngayon. Una, nag-camping, nag-ano kami ng pagtatayo ng mga camp house. At kumuha ng treasure hunt at tingnan nyo yung lalaki dyan sa likod. Yan si Banjot. Pag nakikita nyo yan, umalis na kayo. Kasi baka isama kayo sa raid. <laughs> Hindi, joke lang. Abali, ah, na-enjoy naman ako sa ginawa namin activity na ngayon. I mean, content na ginawa namin ngayon. Hindi ko alam kung nag-content dalawa. Basta ako, palagi ako nag-content kapag once na pumasok ako sa server. So, yun guys. Um, tatapusin ko na muna tong event. I mean, content. Event, event. <laughs> Ayan. Ah. Bali, tatapos na natin yung content for today. Sobrang pagod. Sobrang dami namin ginawa ni Banjo. Lalo na yung prantot na umalis na. So, yun. Dahil gabing-gabi na kami nag-record. Lala, trip lang. <laughs> Yan, bali accidentally ko lang siya nasunog. Hindi ko intentionally. <laughs> Ayun guys, thank you for watching. I hope you enjoy ang this content and if you like kindly subscribe please magto 200 na ako please <laughs> subscribe ka na and mag like ka na lalo na mag comment dahil mag spam ako sa comment mo or sa channel mo kapag napagtripan kita <laughs> <laughs> so, ayan guys. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. I hope you enjoyed the content na walang ginawa. <laughs> so, ayan. Bye. Bye. Bye-bye.